guys, kadarating lang nito. Tingnan natin. guante. Ito ang kanyang pen station. Battery pack. May kasama siyang 12 round shader charging cable at ang tattoo pen. Lagay natin. Ah, meron siyang slot dito. Slide natin siya sa loob. Oops, nag-power siya. Tingnan pa natin ang ibang laman ng box. Yun. Foot pedal. At isa pang battery. Kanyang charger. Dalawang USB para sa pedal at sa battery. Ito naman ang charging cable ng pedal. DC ho siya. Yan ang kanyang laman. Bukan natin pagkakalin ang makina. Long press. Kita niyo ba? Bakit ang voltage? Yan, 7.2. Ito ang kanyang pang-adjust ng voltage. Subukan natin ibaba. Four point two ang kanyang pinakamababa. Subukan natin lakas, taas. Point 1 ho na point 1 gata pindot. Hanggang 12 volts. Paano ba makikita to? Yeah, 12 volts. Ah, marinig nyo naman ho malakas. Pag isang pindot, titigil na ho siya. Isa ulit, andar. At pag pinatong nyo siya rito, habang umaandar, mati ko siya titigil. Pag angat nyo, start na ulit. Napaka hassle free <laughs> ayan ho oh. ang stroke niya ay 3.5 sabi sa description nito ang fully charged na battery ay tumatagal ng 5 oras Okay, ayan ho, oh, nakita nyo na. Susubukan ko siya mamaya. Ito ho pala yung pedal. Automatic siya. Naka-synchronize na siya rito sa machine. Pag napakan nyo, aandar na siya. Tinanggal nyo, patay. And ah, hindi ko lang alam kung paano yung isang apak na tuloy-tuloy o parang pinaka-switch na wala yata na option. Ayan ho. Yun lang. Pagka inapakan nyo na nakapatong siya rito, maandar pa rin. Ngayon, subukan ko siya rito. Panda rin. Okay. Okay pa rin No?